अबे हेलो अबे कहाँ है तू अबे किधर है अबे जल्दी कर इधर आ जल्दी हम्म। अरे इसको कब बुलाया रे मेरे घर हैं दे देख तो सही क्या होगा अरे यहाँ आने दे उसको मारेंगे लेंगे बदलाव से हम पड़ेंगे उसके जो बाद में किसी से मत करेगा ऐसे होती आप पा अरे हाँ भाई कैसे बुलाया क्या बात होगी हैं हेलो अबे देख ले कह रहा क्या बात होगी अबे तेरे कह नहीं बस अब ये देख ले पढ़ा दी ना लगे झूठ मेरे को एक बात बता अबे किसकी शादी थी है कौन से रिश्तेदार था तेरा जिसकी शादी थी अरे बस भाई मैंने सोचा कि भाई उदास रहता आज तक आजकल इसलिए मैंने सोचा इसको कहीं घुमा लाऊं थोड़ा एंजॉय करा दूं थोड़ा खुश हो जाएगा इसलिए किसी और की शादी में ले गया था मैं भाई खुश करने के लिए वह दूसरी की शादी मिली थी हैं कहीं और जगह नहीं मिली तेरे को लेके भी कहाँ गया दूसरे शादी और हाल देखा क्या करवा के लाया हम्म? अबे बोला था ना बहुत कपड़े बात है इसके चक्कर में ना यो हो गया ना पंगा आज के बाद ना इसके चक्कर में वरना हो जाएगा तेरा दंगा अबे क्या कर रहा है पंगा है किस चीज़ का अबे तुमने तो सोचा नहीं कभी भाई के बारे में है मैंने अगर इसके बारे में कुछ सोच लिया भाई का खुश हो जाए हैं इतने दिन हो गए परेशान है बेचारा अरे किसी के लिए सोचना क्या गलत बात है क्या किसी की भलाई करना भी वाह बढ़ाई करने के लिए भी साला दूसरों की शादी मिली थी और कोई जगह तो मिली नहीं तेरे को हैं साला कोई ढंग का काम कर लिया कर कभी